Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud et-Tarmizi dan Ibnu Majah beliau berkata tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah, suku kelompok, dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan sampai mereka menyembah berhala, segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. kembali dengan channel Itobus jangan lupa subscribe like and share dengan beredar video pengakuan seorang dukun yang mengakui dukun Jokowi dalam pemilu capres banyak mendatangkan opini dalam masyarakat kita ada yang percaya dan ada yang tidak dan hal ini akan mengiring pemikiran kita untuk berbuat syirik kepada Allah fenomena kesyirikan dan pelanggaran tauhid banyak terjadi di masyarakat kita karena kurangnya pengetahuan mereka tentang masalah tauhid dan keimanan serta hal-hal yang bisa mendangkalkan bahkan merusak akidah, keyakinan, seorang muslim. Fenomena yang terjadi dengan maraknya praktek perdukunan ini sudah diisyaratkan Allah dalam Al-Quran diantaranya dalam surat Yusuf ayat 106. Dinukil Imam Ibnu Kasir dalam tafsir beliau bahwa Ibnu Abbas menjelaskan arti ayat ini, kalau ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan gunung? Maka mereka akan menjawab, Allah, yang menciptakan semua itu, tapi bersamaan dengan itu, mereka mempersekutukan Allah, dengan beribadah dan menyembah kepada selainnya. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud et-Tarmizi dan Ibnu Majah beliau berkata tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah, suku kelompok, dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan sampai mereka menyembah berhala, segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Dan inilah fenomena akhir zaman di mana masyarakat sekarang lebih suka untuk meminta pertolongan kepada para dukun paranormal ahli-ahli sihir untuk mencari solusi baik masalah karir masalah perdagangan dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan dunia daripada meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai siapa saja yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dalam hadis beliau, ah, orang yang mengikuti dan meminta pertolongan kepada para dukun, paranormal, tukang sihir, peramal, indigo sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan, dari kalangan manusia dan, dari kalangan, jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu, manusia, Al-Quran Surat Al-An'am 112. Dan sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, mentafsirkan surat Al-An'am 112. Beliau berkata, para dukun dan tukang sihir adalah setan-setan dari kalangan manusia termasuk dalam kategori dukun dan tukang sihir adalah tukang santet, tukang tenung, ahli nujum, peramal, dan orang yang disebut sebagai paranormal atau orang pintar. Dan agama Islam melarang umatnya untuk percaya dan mendatangi para dukun dan tukang sihir karena disebabkan perbuatan syirik dan kufur yang telah mereka lakukan. Dia adalah Allah, yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridainya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di muka dan di belakangnya, Al-Quran Surat Al-Jin ayat 26-27. Para dukun dan tukang sihir selalu bekerja sama dengan para jin dan setan dalam menjalankan praktek perdukunan dan sihir mereka, bahkan para jin dan setan tersebut tidak mau membantu mereka dalam praktek tersebut sampai mereka melakukan perbuatan syirik dan kafir kepada Allah Ta'ala. Dan bahwasannya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan, Al-Quran Surat Al-Jin ayat 6. apa konsekuensi yang akan kita terima, bila kita mendatangi atau meminta pertolongan kepada, para dukun dan tukang sihir terlebih lagi percaya dengan apa yang dikatakan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, termasuk dukun dan tukang sihir, kemudian bertanya tentang sesuatu hal kepadanya, maka tidak akan diterima salat orang tersebut selama 40 malam, hari. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam terima kasih atas kunjungannya di channel kami dan demi berkembangnya channel ini kami mohon dukungannya kalian semuanya jangan lupa untuk subscribe like